Aviremos que nos comerás, contestaron os peregrinos. Nenos, dimos tropecendo. Vamos ver o concurso. Nunca me deixa decidir nada, pero os monstros grandes non choran. Monteiro, por que flotan os barcos? por que os chineses son chineses. <laughs> e, os, e, o ne, e o mesmo todas as tardes cando saía da escola. Os seus pais... No, no. non san, señora, non. Xa verá como non dos sabe. Aina, aina non acabra de falar que non apareceu o zampón na porta brando. Eu son o zampón e veño o zampón. vermelho.

Señor, algo que O lobo enchou os pulmóns de aire, soprou con forzas e mandou a casa de Venía a secar no seu narigón, pero sempre pasaba o mesmo. En canto espertaba, saía boa Unha mañá de primavera, chegou ao lago unha bolboreta enorme, a máis grande que os vira na súa vida. Quitaban un día e máis outro, como Marjorie sentíase, sentaba no ovo para mantelo quente, pero non pasaba nada. Ata que de súpeto unha mañá escoitaron un ruido. Tap, tap, tap, aquí está, berrou unha das vacas. Peixe de folliñas e seguiu, e seguiu correndo. Se pregunta preguntarán, traio unha carta que resende a erva e eh, a flores... E corto che o carballo. E como che corto o carballo, vai o niño abaixo. E quedas os sen fillo ningún. pasoa, o teu cu empezará. E colorín colorado este conto está rematado.